Sinä vielä utele. Me toki. Sinä vielä umpala mi toki. Mi toki di toki di toki mi toki. Tempo pinillä mi pali ja e musi tässä mi pene. Mi pilin ikäli lili. Tempo sunovalla mi sitelene ijo. Jan li toki ni ona onali muusili ilo pipilin pona onali kalama pona. Sinä alla li sona ne jämpi sona siinä mi vile pääli, tässä mi pääli mi pillinen nimi pane jääki e tava siinä ali. Mi jääki. Mi jääki mi pana itilo e tanoko. Mi kulta ike mi luki nike tanoko tvakalami. Sina veka, la sina sika, sina veka ala, la sina ike. Sina vile utalaemi, sina vile pakalaemi, sina pillineeni mi anike la mi anike kama. Sinä mukapäken kalamaalalla sinä kala taasuttavami. Ualaini. Mi pali alalle toki. Tässä mi tokikin. Mi tokin. Mi lukini ala. Mi toki. Milon tomo alalla jan alali lukin. Mi ken kalamala jan alali kuteini mi kalamamu. Mi muli toki tempoale muutella mi toukitawa jampi kompilawami otawami. Mi wan. Sina wananu muute. Mi tuanu mi muuteli muute, mi tuanu mi muuteli ke muusi tasu mi vile ala e muusi. Alala mi muusi. Nili muusi alami. Nili muusi ante. Nili ponatawami. Mi vile utala li iketa muusimi. Nele Muusi. Me viileini niin jälli muusi tämän muusimita, so muusimili ikätaavami. Tannilla jälli muusi ei muusimili anu nääsä. O sonaini. Minässäkin. Minässä. Jän alalilon tomo millä mitoki, Tempo alella mitoki. Mitoki tava selo, mitoki tava lupa, mitoki tava poki, mitoki tava supa. Med lukene i sitelen, og når sitelen tava. Med toki de toki de toki mi toki. Det som i vila pinni i e sitelen ona. Nila mi tava.